Hola, mamá. ¿Qué está haciendo? Aquí lavando la Ay, que a mí no me gusta que ustedes laven loco porque desperdician mucha agua y se tiran el jabón. Bueno, Quítese, yo termino de lavar. Quítese de acá. Bueno. ¿Qué Hola mamá, ¿qué está haciendo? Aquí barriendo. Ay, que a mí no me gusta que ustedes barran, porque ustedes lo barren bien, cogen y barren así. Levantando todo el polvo, se barres así. Quítese, quítese, yo termino de barrer, váyase para allá. Bueno. ¿Dónde está? ¿Mijo? ¡Mijo! ¿Y usted qué hace ahí? Aquí chateando aburrido. Sí, muy aburrido, pues coge unos es y barrero, vaya a la de la losa. Con tanto que hay que hacer aquí, hay que besarle los huevos para que hagan algo. ¿Pero cómo así si